Welcome back. I don't know, maybe you are seeing me on um, Facebook, but on Instagram, we are good. We are very, very, very, very good on Instagram. Sorry, on the um, kini, Emma Binu. So um, the network is so bad. Just uh, bear with me, please. Bear with me. the network is stable for those of you on Instagram can you see me Are you mi jẹ́ kí n wò ó bóyá orí mi jẹ́ kí n wò ó bóyá orí if you if you can see me live on uh, on Facebook let me see on Instagram we don't have problem on Instagram but on Facebook I don't know maybe you guys are seeing me I don't know maybe you guys can see me clearly One down. One down. Facebook. But on Instagram, we are cool. Oh, God bless you. God bless you. Both Instagram and Facebook. God bless you. God bless you. God bless you. God, I can see the love and like. God bless you. Olori Adegboyega. God bless you. for Foyeke. Irene Moyon. Slim Belgi. Shino Yusuf. Orente àbí Owante Adeola on Instagram, Ọláyínká Ẹ̀bùn Ọláyínká, craft. um, Àjọkì ẹ̀mí ọ̀gá, ẹ̀mí ọ̀gá, ẹ àwa kíndìnrín ọ̀gá rè, àwa ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀gá rè, <laughs> àwa yányán ọ̀gá rè. So guys, today I'll be cooking ẹ̀fọ́, ẹ̀fọ́ rírò. I'll be using ẹ̀fọ́ ṣọkọ. This shoko um, it's been here since yesterday because I want it to be more shrink. Mo fẹ́ kó ṣe wòròwòròwòròwòrò. So àti àná ni mo ti gé sílẹ̀. Ṣó ti eyín ó dẹ̀ ní reason tí mo ṣe ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣé rí ẹ̀fọ́ tẹ̀tẹ̀? Òun jẹ́ ẹ̀fọ́ tó jẹ́ pé ara ò fi gba ìyà. This program is Yoruba, not English. So Um, ẹ̀fọ́ tẹ̀tẹ̀ ó jẹ́ ẹ̀fọ́ tí arìògbàyà just like spinach arìògbàyà ṣe rí ẹ̀fọ́ ṣọkọ òun stubborn but pẹ̀lú pẹ̀lú bó ṣe stubborn yẹn guess what ó máa ń korò tí ẹ bá mọ̀ process dáadáa ó máa ń korò tí ẹ bá mọ̀ process dáadáa báwo lẹ ṣe lè process ẹ̀fọ́ ṣọkọ tó bá yẹ pé ẹ fẹ́ ṣe ní um, ìmọ̀ọ́yò fresh one kò bàjẹ́ tó bá yẹ pé ẹ fẹ́ filẹ̀ irun sì omi ti kúrò ní ara ẹ̀ ṣó ti eyín mo máa ṣàn kẹ́ ẹ wo bí wọ́n ṣe máa ń ṣàn bẹ́ẹ̀mi ṣe máa ń ṣàn mi ò mọ títí yín bọ̀ bẹ́ẹ̀mi ṣe máa ń ṣàn so ẹ ṣí ẹ ṣó yìí ẹ jẹ́ káwọ́ ṣáà lè rí nǹkan méjì mẹ́ta mú nínú ẹ̀ èmi ò mọ̀ so mo máa ma gbé kámẹ́rà yìí lọ máa ma gbé bọ̀ but ká tó máa lọ lénìí lára nǹkan tí mo kó kalẹ̀ fún èròjà ẹ̀ẹ̀mẹ̀fọ́ rírò mi náà ni bọ̀kọ̀tọ̀ àwọn ẹran gizzard panla ìyẹn stockfish mo dẹ̀ gbé ògúnfe aláwọ̀ mo gbé wá mo fẹ́ fi se ẹ̀fọ́ ṣọkọ oríṣiríṣi ẹ̀fọ́ ló wà ìmí wà ẹ̀kọ́ máa dá ìsàtà sí ìmí wa ẹ máa fi bíi stew ṣe ìmí wa ẹ máa mix ẹ̀ so ẹ máa bá wa kálọ ní ọlọ́kan òjọ̀kan orí ètò tá náà ni ọlọ́bẹ̀ ló lọkọ níbí báyìí àwa ò kí ń pa èèyàn a máa ń pa ẹ̀fọ́ eh, ewédú ẹ̀bà a máa ń pa ilẹ̀ a máa ń pa ìpara tó dáa nǹkan tá à ń sọ náà ni wípé a máa ń ta nǹkan tó dáa ṣẹ́rí tí ẹ bá dé kitchen obìnrin tí ó bá fẹ́ràn kitchen lọ́pọ̀lọpọ̀ yálà nílùú yìí àbí nílùú òyìnbó ọwọ́ wọn máa ń sábà dúdú àwa tá a bá dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ omi ọwọ́ wa máa ń sábà dúdú gan ṣó ti yẹ yín mo ti lọ sí site lénìí mo ti kẹsẹ̀ bọ oríṣiríṣi ìyẹ̀pẹ̀ gbogbo ilẹ̀ wo fídíò mi ní some hours back lórí Facebook so lórí Instagram wọ́n lè má mọ̀ so obìnrin tó bá tọwọ́ bọ omi gan tàbí tó ń ṣiṣẹ́ níbi tí ìyẹ̀pẹ̀ wà bí tí òun bá ń pa ẹsẹ̀ èèyàn ọwọ́ èèyàn máa ń dúdú ẹsẹ̀ èèyàn máa ń dúdú so ní kitchen lénìí mo máa kọ́kọ́ yọ wedding band mi mo máa yọ sí àpò mi bọ̀ kí n má bàa jókòó lé kó má bàa kán mo máa yọ mo máa kó fún àǹtí àríkẹ́ ẹ bá mi gbẹ ẹ bá mi tọ́jú ẹ̀ síbi tó yẹ kó wà ẹ ṣe so mo máa fi kíní ẹ glove yẹn dà mo máa lo glove because mo máa ma tọwọ́ bomi even gan tí omi yẹn bá padà wọnú glove yẹn kò ní ní ok o ṣe so um, hand cream wa lélẹ̀ you can get this hand cream ẹ rí i pé kitchen ni mo wà báyìí so there are times ẹ ní láti múra dáadáa kẹ́ ẹ dáná it's not every time ẹ máa ro ṣọmáyà máa ro ṣọmáyà ẹ ẹ at times ẹ kọ look good ẹ look simple bí mo ṣe wà yìí sí mo look simple mo kọ put on jeans mi tí mo wọ̀ jáde látàárọ̀ ṣó ti yẹ yín ẹ mo pàdé ọkọ mi láàrin méjì òtọ́ pé mi ò pàdé ọkọ mi náà mo máa fẹ́ ṣe oúnjẹ báyìí kọ́kọ́ mi rí i pé èmi náà dùn èmi náà dẹ̀ sẹ̀ ẹ ẹ rí i pé bẹ́ẹ̀ ṣé wò mí mi ò jọ nọ́ọ̀sì mọ̀dà ikùn yẹn ó ti wálẹ̀ níwọ̀nba títí ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ó dẹ̀ sì wá ń bẹ̀ ní oníránpẹ́ so nǹkan tí mo máa ṣe ni pé kíní yìí bó ṣe wà yìí mo máa ń tẹ̀ sí ọwọ́ máa tẹ̀ sọ́wọ́ tí n bá tẹ̀ sí ọwọ́ máa dé padà tí n bá tẹ̀ sọ́wọ́ báyìí máa dé padà àríkẹ́ fún mi láńpìrì mi ibi tí mo tẹ̀ sí bí gun ọ̀lẹ́ mi máa ń lò áńpìrì mi tí mo tẹ̀ sínú ojú tó pawó bá mi gbé tẹ bá ṣe láàrin five days tí ọwọ́ yín ò bá clean ẹ má kí mi mọ́ this is our hand cream but ńlá ní ti tèmi tèmi ń lò so ẹ wọ́n máa bá mi gbé títọ̀ mi wá nísìn ńlá ní ti ti ọ̀dọ̀ mi tí mò ń lò so guys ẹ máa bá wa ká lọ ní ọlọ́kan òòjọ́ ọ̀kan kí la ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní alizi i love your kitchen I love your kitchen. If you love my kitchen, contact me. If you love my kitchen, contact me. Ṣé ẹ mọ̀ pé mo máa ń ṣe kitchen ni? Kò dìgbà tẹ́ bá kọ́lé kẹ́ tó ṣe kitchen. O lè ṣe kitchen. O lè ṣe kitchen ẹ̀ this is within three years tí mo kó débi this, is my third kitchen. Within three years this is my third kitchen. Because ibi tá a ti ń ṣe oúnjẹ ó wà very important. Kí ni àwọn nǹkan tó yẹ kó wà nínú kitchen wa? Ó dára kí kámẹ́rà wà nínú kitchen wa pàápàá jùlọ àwa tá a bá délé ẹ wo hand cream yẹn ó lélẹ̀ inú ibi ìbàlẹ̀ mi ṣe tèmi sí torí pé ó tóbi gan ṣó ti yẹ yín òun lélẹ̀ òun lélẹ̀ ẹ ti rí òun gangan lélẹ̀ ṣó ti ìgbà tí mo ṣe production tán èyí tó kù mo dà síbí so òun lélẹ̀ yìí sì mo máa fi pa ọwọ́ òun rèé ṣẹ́rí máa fi pa ọwọ́ báyìí ẹ rí pé ọwọ́ mi ti yàtọ̀ gan compared to ìgbà kan ọwọ́ mi tẹ́rí bù ṣé yẹn máa fi pa ọba àríkà fún mi ní glove méjì so mo fẹ́ wọ inú kitchen ṣó ti yẹn tẹ́yìn bá ra kílẹ̀ bẹ̀ lọ́wọ́ àríkẹ́ pé hand cream tí ọwọ́ yín bá dúdú ni o and if you have terrible knuckles tó bá ń ṣiṣẹ́ omi tó pọ̀ you get this. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Lizzie I love your kitchen yes this is my church kitchen I love kitchen because nínú kitchen ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló yẹ kó wà nínú kitchen tí àwọn èèyàn mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí èkúté bá wà nínú kitchen nígbà míì èkúté lè lọ fi ẹnu gbé poison ní ọ̀dọ̀ ìyá síkírá tó ń gbélé yín kó jẹ́ pé kò tíì kú nígbà tó fẹnu gbé poison yẹn ó máa wá sí ọ̀dọ̀ títí yín á wá kẹnu bọ ọbẹ̀ yín òun lè ṣe máa ń rí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà wípé ṣẹ́tìrí mo máa wọ glove nísìn but kí n tó wọ glove ṣẹ́tìrí ọwọ́ mi òun ló fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ẹ máa rí odidi ìdílé kan tí wọ́n máa lọ sí ọ̀run alákejì àwọn ọmọ ní ah, ah, wọn poison wọn wọn poison wọn ó lè jẹ́ pé wọn ò poison wọn kó jẹ́ pé èkúté inú ilé wọn ló gbàbọ̀dẹ̀ nígbà míì wà áyán náà máa ń gbàbọ̀dẹ̀ áyán máa ti lọ fara kó rat poison níbi tẹ́ ẹ bù ú sí so therefore it is very necessary for you gbogbo ibi ní áyán wà gbogbo ibi lèkúté lè wà but your kitchen no no no no in your kitchen so tí ẹ bá fẹ́ ṣe kitchen ẹ pè mí mo ní àwọn oríṣiríṣi kitchen tí mo lè ṣe fún yín ó depend létí space kitchen yín tó bá ṣe rí ṣó ti yẹ kan tí mi sàn so tẹ ẹ bá fẹ́ kitchen ní ọlọ́kùn òjọ̀kan ẹ lè pè mí màá bá yín design kitchen tẹ ẹ bá fẹ́ ṣe floor tí ilé yín bá ń sunmi wọlé àbí aró ògiri yín ó ń sunmi wọlé ó ṣeé ṣe nígbà míì kó jẹ́ pé tap kan nínú tap tẹ fi kọ́ ilé ó ti fọ́ nígbà míì wà tí dẹ́kin yín tó bá rin a jẹ́ pé lára àwọn tap ọ àwọn pipe tí wọ́n fi ṣe dẹ́kin yín ó ti bẹ́ So when you have this kind of um, challenges in your house, you can just contact me. I'll come around and check kí ló ń ṣẹlẹ̀, ibo lomi gbà tap ló fọ́, ṣé pipe ló fọ́, ṣó ti èyí tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ iná ní ọlọ́kùn òòjọ́ kan. Ṣé gbogbo kitchen tẹ̀ ń wò yìí? Gbogbo ẹ̀ pátápátá òun ni lọ́wà. But nítorí pé a fẹ́ ṣe show, ẹ ẹ máa rí mi tí máa ṣe live chat. But kitchen ni mo wà yìí nísìn, ẹ tún gbọ́dọ̀ rí mi ní natural kókè kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní kitchen mi ṣẹ́rí kitchen tí mo wà mi ò ní ṣe brush fún yín o mo máa tọ́ bẹ̀ wò bó ṣe yẹ kí n tọ́ bẹ̀ wò mo máa fẹyín gé awọ bó ṣe yẹ kí n fẹyín gé awọ mo máa fi ẹnu tọ́ àwọn nǹkan tó yẹ kí n tọ́ wò so this is my kitchen this is my world i'm going to ah star ṣé star náà máa ń tẹ ẹran máa gé ẹran jẹ because i have to test my ability in this kitchen before i mess myself up in front of my husband tó o bá dáná tí yóò bá jà even tọkọ ẹ bá fìfà ìgbàgbọ́ jẹ má gbàgbé pé too much of salt can cause kidney problem too much of salt can cause a lot of things and when you have high blood pressure too much of salt is not good for you at the same time um, kò dáa kí iyọ̀ kó nínú ọbẹ̀ so ẹ máa bá mi ká lọ lọ́lọ́kan òjọ̀kan ẹ máa bá mi tẹ love and like ẹ máa bá mi tẹ share share share share share share share share share share ṣé o ti yẹ yín nǹkan tí mi sọ mo sọ fún yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ní àwọn òkì àwọn òkì àwọn ṣe bọ̀kọ̀tọ̀ ó ti ẹ̀yìn tá bá dé ìpele yẹn máa máa fi hàn yín so ẹ̀fọ́ mi lélẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe báwo sórí kí ni ẹ̀kọ́ good wà lọ́wọ́ ẹ̀fọ́ àìtẹ̀ wọlé wọ́n bá mi ṣàkà. This is how I stock my tomato and everything ẹ ṣé mi bá ṣílẹ̀kùn mi ò mọ̀ mo rò pé gbà ni mo ti ṣí ilé bọ̀ mi ìgbé kámẹ́rà mi débi ẹ̀yẹn má wọlé mi ìgbé kámẹ́rà mi débi. Ìyàródò yìí ta gan kò jẹ́ lórí o. Màá dá ìṣèlè rẹ̀. Ṣé ẹ ṣe ó ti ṣe wọ́n? Ó ti ṣe. Ó wà máa ń dín bú bàtà. Mo mú. Ọtí ẹ mọ̀ bọ̀ ẹ wá fún mi ní o bá mi lọ díẹ̀ díẹ̀ náà ni kò lọ màá dá ìsìn kókó mẹ́sàáyé ṣe dé ìtọ́ so guys. ẹ bá wa share share share share rí mi débi bàbá ẹ̀ so ata yìí ẹ̀yìn place gbogbo yìí ní káríkẹ́ fún ní. gbogbo àtọ́ ń pè mí yẹn mo wà nínú òrùn mo lọ sí mo lọ ṣáìtì irọ́ mi mo ṣe dé náà kò tí pẹ̀ rẹ mo ṣe láì mo wà mo wà ń ṣáìtì. ṣẹ́rí gbogbo ìdí shrimp yẹn òun lélẹ̀ so I have to clean everything then um, gbogbo ẹ̀yin obìnrin tí ẹni pé mo avoid kí omi máa wọ inú ọwọ́ mi tí n bá máa ṣe tán màá ṣí ọwọ́ mi fún yín ẹ máa rí ẹ máa rí ẹ rí pé ọwọ́ mi máa clean pa so then ahọ́n ahọ́n ẹran ṣé ẹ gbàgbé pé mo sọ fún yín pé mo ní ahọ́n ẹran náà ṣé ẹ gbàgbé pé mo sọ fún yín pé mo ní ahọ́n ẹran ahọ́n ẹran máa ń dùn gan ni o ẹ ti jẹ ahọ́n ẹran rí ẹ ti jẹ ahọ́n ẹran rí nínú ẹ̀fọ́ ẹ ti jẹ àwọn ẹran mẹ́fọ́ rí ọ ẹ miss ẹ miss ẹ kí n tọ́jú ilé sílẹ̀. gbogbo àwọn ẹran yìí mo pa bọ́ ìyẹn ni mo pa bọ́ọ̀lẹ̀ mo pa bọ́ọ̀lẹ̀ pẹ̀lú iyọ̀ díẹ̀ àti magi tíntínní so mo ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ clean ẹ̀ ẹni mo ti ń clean gbogbo ẹ̀ ń sìn ṣe ni ẹ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀n àrùn àrùn ẹ̀wọ̀n yín dá ìsẹ̀. tẹ bá ro ẹ̀fọ́ ẹ máa dice gbogbo ẹ̀ níwọ̀nba níwọ̀nba níwọ̀nba gbogbo ẹ̀ ti cream báyìí. ibi ṣóńṣó ẹran ẹ̀mú gé dànù so like this. ibi ṣóńṣó yẹn mo gé dànù ẹ má gbàgbé pé ẹ̀fọ́ mi ó wà nínú omi o sódà gbogbo iyẹ̀pẹ̀ tó bá bá wá láti ọjà ó máa ti rẹ sínú ẹ̀ nínú omi yẹn so. Okay. leléyìí o àbọ̀ kitchen hazard is allowed o lè gé ọwọ́ níbi tó ti ń gé nǹkan o lè gé ọwọ́ that is why if you see me tí n bá ṣe nails bóyá mo fẹ́ ṣe photo shoot or mo ní important meeting láti attend o lè gbé ata yẹn mi ìdọ́dọ̀ tí yín bẹ̀ mi ìdọ́dọ̀ tí yín rárá but mo ní ìdí kéèyàn bíbá ètò pọ́ọ̀sì why ti instagram wá ṣe pọ̀ sí tó bá ń dáná you expect kitchen hazard epo lè dájú ẹ lọ́wọ́ ọ̀bẹ lè gé ẹ lọ́wọ́ anything lè ṣẹlẹ̀ ẹ dá. ìgbà míì tí ọ̀bẹ ò bá mú lè ṣàkùnà bẹ́ẹ̀ mi ì fẹ́ ata púpọ̀ ló mọ bá tó ṣẹlẹ̀ báyìí ni jẹ́ kó blend àwa dice èyí tá a máa fi lè ojú ẹ̀ padà kò jẹ́ kí lè wà well blended kó lè soak sínú stew yìí papọ̀ máa steam àwọn tó kù àwọn ìmọ̀ bóyá kí ni ìmọ̀ wọ́n fi máa gbà á. kí ló wà níbẹ̀ yẹn náà ó ogún fẹ́mi àbí. àti bọ̀kú náà mo ti kó ògùn fún ẹ sí mi mo rí ó mọ pé máa tún gbogbo ẹ̀gbọ́n sí ìṣó máa wẹ̀ ẹ̀rì ẹ̀jẹ̀ sì wà lára ẹ̀ mo kọ̀ pa bọ́ ilẹ̀ ni ẹ̀jẹ̀ sì wà lára ẹ̀ mo pa bọ́ ilẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ wo kíní ẹ máa tẹ love and like if you're on Instagram be pressing love and like love and like love and like on Instagram. ẹ̀jẹ̀ sì wà lára hàn yẹn because mo fa bọ́ọ̀lù ẹ̀ ni mo ò tí ì bọ́ dáadáa mo ṣẹ̀ ta ló gbé lèmi ṣẹ́rí o mo ti ń kó wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan báyìí mo gbé gbogbo wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ẹ ṣó fẹ́ kọjá ni ẹ kọjá kámẹ́rà ò débẹ̀ yẹn kámẹ́rà ò débẹ̀ yẹn ṣẹyìn mo ń avoid mi ìfẹ́ kí omi wọnú glove yẹn so well clean ìyẹn ti lọ bẹ́ẹ̀ yẹn mo ń bọ̀. Um, orúkọ shopping board yẹn mo ṣì ń ṣan ni o tí bá ti parí pátátáǹsì máa fi ọṣẹ fọ board yẹn kí ló fẹ́ ọ̀rẹ́ mo máa ní bá mi rẹ́ àlùbọ́sà sí tí mo fẹ́ fi bọ ẹran yẹn proper sí so kí ló kù ẹ jẹ́ ká wò ó ṣé bọ̀kọ̀tọ̀ mi ṣé ó ti rọ̀ kí ló bá fẹ́. Give me drinks rẹ̀ gan. látàárọ̀ orí preparation la wà um, ṣé ah, mi ò láìkí bọ̀kọ̀tọ̀ ó máa le bọ̀kọ̀tọ̀ yẹn máa le anyway boy, I got to make fẹ́ ṣe pepper soup màá fi nǹkan tí mo fi ń mo fẹ́ wò ó bóyá eh, bọ̀kọ̀tọ̀ ẹ jẹ́ kí n bọ̀kọ̀tọ̀ yìí sìn mo fẹ́ wò bóyá ó máa le àbó máa rọ̀ ẹ rí ibi iṣan ẹ̀ ó ti jáde síta ṣé ti yín so through iṣan ẹ̀ má kọ́kọ́ wò ṣé ó ti rọ̀ hmm. hmm. hmm. ọ̀ ọ̀ oh this is very delicious. Hmm. ó ti rọ̀ pa yẹ́gi wo mo ní ìdàgbọ́sà quick one fún bíbọ̀ àwọn kìíní lápapọ̀ ẹ̀yin ará Instagram ẹ má bínú so mo fẹ́ de yín mọ́ awọ yẹn ṣé awọ yẹn ṣé ti bọ̀kọ̀tọ̀ ìbádéwájú bàbọ̀gà ṣé kò ní sẹ́ni jáde nínú ilé òní ní kí n lọ sùn ta ló ń bọ̀. Mm. Mm. This is very soft. Very, very soft. So we are good to go. Mm, this is very nice. But Sherry, omi bọ̀kọ̀tọ̀ yìí mi ò ní fi bọ àwọn ẹran tó kù ó reason. Ó reason. Ó mm, ní reason. Ó reason. Mo ń bọ̀. Mo ń bọ̀. ṣe rí omi tí mo fi bọ bọ̀kọ̀tọ̀ yìí ìdí tí mi ṣe ní fi bọ àwọn ẹran tó kù ni wípé ó ní nǹkan tí mo fi bọ bọ̀kọ̀tọ̀ yìí tó fi rọ̀ àmọ́ mi ò ní fún yín àfi sóyè ẹ Instagram yẹn tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ nǹkan tí mo fi bọ. tí ẹ bá fẹ́ mọ nǹkan tí mo fi bọ bọ̀kọ̀tọ̀ yẹn ẹ máa ra sóyòyò ẹ dẹ̀ máa ra ó pọ́n délẹ̀ kí tó lè fún un so mi ò lè fi omi bọ̀kọ̀tọ̀ yìí mi ò lè fi ṣe nǹkan tí mo fẹ́ fi ṣe so máa fẹ́. fún mi lọ́bẹ̀ ẹ̀ fi sáré gé bọ̀kọ̀tọ̀ ìsinmi yíwọ́n bẹ́ẹ̀ máa process rí o. mo wà kẹ́fù hmm, hmm, hmm, ṣe lọ́wọ́ kan ló ṣe kíni lọ́wọ́ kan ló gé ah Instagram wa kò o kí la máa ṣe sí network kitchen do you know why we don't have network in our kitchen and some area in our house because of uh, gas explosion. That is why we are using Wi-Fi. This is good. Huh? No, mo fẹ́ fi bo ẹran ni. Ẹ wo bí ọ̀rá náà ṣe jábọ́. Ẹ wo olùbọ̀kọ̀tọ̀ yìí sìn, ó ti ọ̀rọ̀ pa. Ẹ gbogbo iṣan ẹ kọ ẹ má wọrí ẹ máa rí nínú ata ẹ rí bóyá rọpa n'inu rí ah oh god n'inu yẹn sìn mo máa yọ kúrò nínú egungun ẹ̀ ìyẹn ilé mo máa yọ kúrò nínú egungun mo máa yọ kúrò nínú egungun ẹ̀. Beautiful. jẹ̀rí ó ti rọ̀ pa tẹ bá fẹ́ kí bọ̀kọ́tọ̀ yín àbí ẹran tó sọ́bọ̀n kó rọ̀ ẹ̀yin ẹ pè mí ẹ kọ́ tẹ́ bá ti ọ́dà mọ̀mọ́ funfun lọ́wọ́ àríkẹ́ ẹ wá bèèrè lọ́wọ́ àríkẹ́ pé àríkẹ́ o ó yá kíní tàlájà fi bọ kíní yẹn ń kọ́ ẹ̀rí ẹ̀rí because inú ẹ̀fọ́ ló ń lọ kò yé yín. inú ẹ̀fọ́ rírò ló ń lọ. tàrà times tó bá wo nǹkan tó ń fi time ẹ̀ ṣe nígbà míì wá rí i pé ó wọ̀ tẹ̀. èmi ò kí ń róúnjẹ jẹ́ o àfi jẹ́ pé ọkọ mi kàn fẹ́ treat mi pẹ̀lú bóyá òkè kára àwọn kankan jẹ. Hmm. irú àwọn eléyìí ń sìn. irú irú áńgù yìí sìn awọ tó wà ń bẹ̀ a máa tọ́jú irú eléyìí fún pẹpẹ sùn eyín la máa fi gba eléyìí a máa tọ́jú irú eléyìí fún pẹpẹ sùn irú eléyìí sìn inú ẹ̀fọ́ ló máa lọ ẹgbẹ́ irọ́ ẹgbẹ́ irọ́ ọbẹ̀ yóò fi bẹ́ẹ̀ mú un ẹgbẹ́ irọ́ so um, at times ọkùnrin míì kò kí ń jẹ gbogbo àwọn oúnjẹ báyìí nínú ilé ọ̀dọ̀ ya arísíká alámàlà lẹ máa ti rí wọn tán màmá ọ̀dà bọ̀kọ̀tọ̀ because tí mọ́mì bá sí nílé bọ̀kọ̀tọ̀ yìí ò ní rọ̀ sórí yìí kò ní rọ̀ so. Mm. ẹ mo ṣe ráyọ. ọ̀bẹ ni o kò ṣèbọn o ẹ sábọọdù ọ̀bẹ ló dún o torí mọ̀ kó ń wò wá irú àwọn màtíríà ilé ìsìn màtíríà pẹpẹ ṣùkú ni àwọn ilé ìtẹkùn màtíríà pé màtíríà pẹpẹ ṣùkú ni. ẹ ló ti rí fún jẹlé mi. ọmọ tó ń dún sìn kì í ṣe ọba ló ń dùn. filẹ̀ ṣètìlì ọwọ́ kan ni mo yọ lé ṣètìlì àwọn ilé ìsìn màtíríà ẹ̀sà bọ́ọ̀dù jẹ́ pé nǹkan tó ń gbọ́gbọ́n rè wèrè tó <laughs> ti rí so material pepper soup làwọn eléyìí. Yeah. pé àwọn òkè fi kẹ́míkà ṣe ẹ̀kọ́ tọ̀ bíi ti àwọn kan àwọn kè good mo bọ̀ yà good mo bọ̀ jẹ́ kí n kó ọ̀pọ̀ tọ̀ fún mi ní ziploc jẹ́ kí n yí kámẹ́rà mi kó díẹ̀ jẹ́ kí n yí kámẹ́rà mi kó díẹ̀ ẹ̀yà lọ bá mi ziploc kó ra gbéra yọ ziploc wà tápẹ́lẹ̀ sínú green street. This is okay. Gideon, Gideon. ẹ ẹ mú kékeré wá dáhùn dáhùn. kò easy o àti dáná kitchen ọmọ kò easy. Você ṣe gbọ́n máa dùn kékeré fún ọmọ ẹ̀mọ́ kò dà. àwọn ilé ìsọ kò fẹ́ ṣe. Olha, estava ali com o boné, mas você não fez, você vai 就不愿意。 又想吹了，好吧，啊，说点密码 ṣe mo ti wọ̀ fún ẹ̀ à fún mi ń bò yẹn mo ní bò kan bẹ̀ ẹ ṣé bò yẹn ni ọmọ rí òkè ó máa fún mi ní ìfọ̀ ìṣòro ṣó lọ́mọ rí máa rìn má gbàlẹ́ ẹ̀fọn yẹn kéré gan Ibo la fẹ́ bá ń parí kẹ́kẹ́.

bá ń fọ ẹ̀fọ́ yín ẹ máa wà ní o tẹ bá ń fọ ẹ̀fọ́ tẹ bá ń ṣọ ẹ̀fọ́ tẹ bá da omi ẹ̀fẹ́gbẹ́ tẹ bá lo basket báyìí iyẹ̀pẹ̀ ẹlòmíì tó bá ń fọ ẹ̀fọ́ ẹ máa ẹ máa bomi sí báyìí máa wá dàbà iyẹ̀pẹ̀ wà nísàlẹ̀ so ẹ máa sí ìbẹ̀rẹ̀ ẹ máa sí ìbẹ̀rẹ̀ sódà ẹ̀ dẹ̀ ní dẹ̀ ẹ̀fọ́ kankan mo wíṣ kẹ́ wo omi ẹ̀fọ́ yẹn ẹ lè bá nǹkan kan nínú ẹ̀fọ́ yẹn. mo ti sí gbogbo ẹwà bíbà so máa fi kankan mọ̀ yín sí ẹwà dúró iyẹ̀pẹ̀ tó wà nínú ẹ̀fọ́ yẹn iyẹ̀pẹ̀ yẹn pọ̀ gan so tó bá pé mi ò sí ibẹ̀ kúrò tó yẹ pé mo ṣe báyìí ni gbogbo iyẹ̀pẹ̀ yẹn máa wà nínú bíbà bọ́n torí pé mo kó síta iyẹ̀pẹ̀ yẹn ó kún bíbà yẹn rẹpẹtẹ so why your vegetable get sand or stones at times because When you are washing it, even the way you, when you are washing the way you do it like this, you see it. Ẹ máa fi asẹ́ gbé sókè báyìí. Ẹ máa fa asẹ́ gbé sókè. Ẹ máa fa asẹ́ gbé sókè. Ẹ dẹ̀ máa rẹ́ sínú omi for like an hour so that gbogbo iyẹ̀pẹ̀ tó wà lára á ti relax jáde. Iyẹ̀pẹ̀ pọ̀ gan-an. Iyẹ̀pẹ̀ yẹn pọ̀ gan-an. Just imagine you cooking this kind of iyẹ̀pẹ̀ yẹn pọ̀ gan-an tẹ́ bá rí ó massive. anything that has to do with farm ẹ gbọ́dọ̀ tọ́ iyẹ̀pẹ̀ yẹn pọ̀ gan ni o. iyẹ̀pẹ̀ yẹn pọ̀ gan like gan so ilé ìbàdàn mo ní láti sáré fọ pọ́ọ̀tù mo ní láti sáré fọ pọ́ọ̀tù pa pa pa mo ní láti sáré fọ pọ́ọ̀tù yìí. I already have my soap dispenser here lára soap dispenser mi ó wà lára kínní ó wà lára um, kínní tí mò ń lò yìí so ó ti fún mi ní ọṣẹ. I have my soap dispenser ẹ jẹ́ kí n fọ ìsàlẹ̀ inú ẹ jẹ́ kí n fọ bóde. to wash this list. But before then, let me quickly wash my hand. <sighs> Torí pa fẹ́ ṣẹ̀fọ́ ni o, ẹ̀fọ́, ẹ jẹ́ kí n gbélé kan bíbá. Ogún Fẹ́mi ń kọ̀, ókè ó wà ń bẹ̀. Ṣẹ́ni nísìn. Ẹ má wẹ̀ pé gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe látàárọ̀, mo pa bọ́ọ̀lù ẹ̀ ni. Tí n bá fẹ́ di Um, kíní mu ni màá lélẹ̀ ẹ má pé gbogbo ọkọ mo ṣe látàrọ mo pa bọ́ ìyẹn ni so now mo fẹ́ ṣe dáadáa so mi ò tí ì ṣe èdè e, e, rárá so omi èdè kẹ̀dẹ̀ ni kò ṣe kankan fún mi so here here my èdè nísàlẹ̀ ahọ́n ẹran follow. Gizzard and Shaki. Um, Shaki Onigbawe. Here. Here. Yeah. Feel from Olobole. This is my Ogunfe Alawo wet tender. Ó ti rọ̀ dáadáa. Here. Here. This is my panla stockfish. Here. So, kí ni àti kí ni mo máa fi wá bọ̀ dáadáa nísìnyí? oníkálukú pẹ̀lú choice maggi ẹ̀ bọ́ nítorí pé mi ò gbowó lọ́wọ́ any brand mi ò ní fẹ́ gbé maggi wọn síta maggi tí mo lò so màá bu maggi yẹn wá pẹ̀lú nǹkan kan tí ó ti yẹ then àwọn nǹkan míì tí mo lò màá fi wọ̀nyí so i use curry thyme pepper ẹ jẹ́ kí n kó àwọn yẹn síta mo ń bọ̀ ẹ ó dùn. This is my no, my, um, my white pepper. Mo kàn fẹ́ kó fún mi ní. Ó ti lọ kí lórúkọ yẹn? Ó ti lọ ata yẹn? Ó jẹ́ kó bá mi ṣe nǹkan kan sí i. so now nǹkan tí mo fẹ́ lò màá ra máa bù wá díẹ̀díẹ̀ torí pé bò máa jẹ́ kí n máa rí wọn. mo kò fi fún ẹran yẹn ní àwọn aroma níwọ̀nba. eléyìí mi ní jẹ́ lára àwọn àṣírí ọbẹ̀ tèmi lélẹ̀ ẹkọ̀ bá mú wọn mú ní garlic mi ginger everything well blended òun ni mo jẹ́ kí n ra kó padà. Bọ̀. Ẹ sábọ̀ ní ìtí ìfẹ́ sílẹ̀ o, má lọ jẹ́ kínú ẹ dùn o, lọ wá educative chat ṣe o. So, I don't know the kind of maggi that you lò, but èmi fẹ́ lo maggi tèmi ṣe mọ̀ pé mi ò polówó fún so my own maggi òun ni mò ń mú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí so ẹni àmọ́rò maggi tí lè jẹun lòdì. mo ń bọ̀ màá gbé màá fi iyọ̀ náà sí níwọ̀nba mixing my maggi now. Then water. Water. Water. Omi ò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù. Ṣé mọ̀ pé ẹ̀fọ́ rírò la pè é? so covered jẹ́ kí n gbé lè sí mi. so ìyẹn ti wà lórí nọ́mbẹ̀ yìí so so so so um, mo fẹ́ lọ fún nìkan pé ó fẹ́ jẹun ó ṣe lè pànìyàn ṣẹyìn nísìnyí ọba kọ́lé léèyàn jẹ́ kí n ṣan. pẹ́ máa clean ibi tẹ̀ lò every minute because kò dá kí ọmọ adáná kó mi wá pọ̀ lẹ́lẹ̀ èmi ò like it personally èmi ò I don't like it then my onion ó tí ìṣọ́ tẹ́lẹ̀ wéré ọmọ <laughs> mo rò pé ó ti ṣàn ní ṣáà. ọlọ́run tó ti ṣan ọlọ́run yìí tó bá jẹ́ kọ́bẹ̀ mi papòtà ṣẹ́yìn èmi tí mo bá fẹ́ gé àlùbọ́sà máa ṣan tí mo bá gé àlùbọ́sà tán mo máa ṣan rísì tí mo ṣe máa ṣan ni pé àwọn àlùbọ́sà mi wà tó jẹ́ pé wọ́n kù láti inú tí ẹ̀pẹ́dẹ́ bọ́ sí àárín wọn so when you want to cook ẹ̀fọ́ you have to be extra careful when you want to cook ìlà ewédú ọ̀gbọ̀nọ̀ you can care less little little náà ni o because ẹ mọ̀ pé òun máa yọ̀ ni so ó ṣeé ṣe kó má deposit stone sí gizzard ó dẹ̀ ṣeé ṣe kẹ́ni tó ń jẹ́ kó má mọ̀ but it is very very very good to be careful when you are cooking ẹ̀fọ́ ẹ̀fọ́ máa ń dojú ti èèyàn téèyàn bá ṣọ́ra so ẹ jẹ́ kí n kó ẹ̀fọ́ kékeré kúrò nínú àṣẹ mo rò pé ó ti bá mi fọ̀ tẹ́lẹ̀ yìí nǹkan tí bá ṣan àlùbọ́sà mo sì máa tún fọ̀ tí bá gé e tán. mo ń fọ asẹ́ yìí màá tún fọ ẹ̀yìn asẹ́ yìí bóyá iyẹ̀pẹ̀ ti kó sí see me? Can you see me? You can see me now. の責任を受けたわけだという。 láìkí búkà tó bá yẹ pé ọkọ yín máa ń láìkí búkà ẹ bá fẹ́ pọ́ṣàn oúnjẹ yín ẹ máa pọ́ṣàn ẹ̀ irú ọkọ mi nísìnyí ọkọ mi ò kí ń jẹun ta ẹ bá rọkọ mi tó bá jẹun ta bóyá ó rẹ̀ mí nìyẹn sóúnjẹ fún wọn ẹ máa wò ó bọ̀ ẹ jẹ́ ká pọ́ṣàn mẹ́kọ́ fẹ́ jẹun níta ẹ má gbàgbé pé wá ìka ṣe ń gbọ́njẹ náà ní wípé àkọ́kọ́ lọ́ta ṣó ti ẹ wá wò a máa wá kọ́ bí oúnjẹ ìta. bá gbọ́ oúnjẹ bíi ìgbà tí ẹ fẹ́ fún ajá lóúnjẹ ó máa sú ẹni tẹ bá fẹ́ fún kò máa even be your ọmọ tó jẹ́ pé ọmọ yìí ó máa sú. so gbogbo àtàrí kẹ ẹ má ní kékeré tó kù ẹ wá ọmọ ìfẹ́ dírẹ̀sẹ̀ ṣé ẹ rí mi báyìí. Can you see me? I don't know, maybe you can see me. Mo kàn gbé wálẹ̀ díẹ̀ ni. Ìgbésẹ̀ ogun ìfẹ́ pọ́ṣọ̀ ni.